साथियों माँ के बगैर जीवन अधूरा है माँ है तो सब कुछ है तो माँ के ऊपर कुछ मेरे समर्पित मन भाव हैं वो आपके सामने हैं याद आता है माँ मेरा वो प्यारा सा बचपन याद आता है माँ मेरा वो प्यारा सा बचपन माँ मेरी भागते भागते करती थी पीछा माँ मेरी भागते भागते करती थी पीछा मैं दौड़ते दौड़ते गिरता था माटी में मैं दौड़ते दौड़ते गिरता था माटी में उड़ती थी धूल और पानी के छींटे उड़ती थी धूल और पानी के छींटे सिमट जाता था माँ के आंचल में सिमट जाता था माँ के आंचल में जब प्यार से दुलार से देती थी पप्पी जब प्यार से दुलार से देती थी पप्पी चलते चलते जवानी भी आई मेरी चलते चलते जवानी भी आई मेरी माँ पग पग पर डांटती और देती जीवन के नुस्खे माँ पग पग पर डांटती और देती जीवन के नुस्खे मैं भी अनमने टूटे मन से जैसे तैसे सीखता रहा मैं भी अनमने टूटे मन से जैसे तैसे सीखता रहा याद आता है उस डांट में भी नई जिंदगी थी याद आता है उस डांट में भी नई जिंदगी थी जिसने मुझे लोगों के बीच रहने लायक बनाया जिसने मुझे लोगों के बीच रहने लायक बनाया यही नहीं जिंदगी के हर पल को जीने लायक बनाया यही नहीं जिंदगी के हर पल को जीने लायक बनाया माँ तो माँ होती है जीवन की महानतम पूंजी होती है माँ तो माँ होती